かもしれないクラブを間違えましたなんなんこのグリーンいい匂い番ホールです目の前にバンカーがあるので刻みます 6番ユーティリティで160ヤードこれはキャリーでバンカーを越すのが難しいと判断したので刻むことにしましたこっちじゃないこっちじゃないよ86ヤード52度でクラブを間違えましたクラブを間違えましたがゴルフは手前からカラーまで行けば転がっていってくれるかなっていう感じです 見事なナイスオンでしたね。曲がる前にも入れるしかないやつ。パターで苦戦しているのでだんだんグリーンが怖くなってきました。怖い。ウィナーウィナー曲がる前に入って。合わせたところで入らないと思ったので少し強気で打ちます。 <laughs> これ撮影では伝わらないと思うんですけど本当に構えた瞬間にすごい怖いなって思うんですよね。5倍いった5倍うんショートしちゃいましたね。そうそうそうそうそうそうそうそう。 <laughs> もうこういう現象も起きちゃいます仕切り直しましょううんなんなんこのグリーン <laughs> お願いします さあ気持ちを切り替えていきましょう。完全に体重が後ろに残っちゃいましたね。 手打ちになってきています。うん、げようと思わない。つま先下がりは右に出やすいので、左にしっかり振っていきたいです。お、また木のオブジェがありますね。鹿がいる。リポットやでこれ。リポットや。 これはかなりウェッジで打つには気になりますがヤードしっかりボールと芝芝砂の間にクラブを入れていきたいと思いますあーちょっと行き過ぎたお止まってくれたでもちょっとやで下りのスライスラインです してるうん、なんとかタッチ合わせることができました。OK ですか。ナイスボギー。 <laughs> グリーンが早いので、オッケーが欲しいみたいですね。すごい打ち下ろしのショートだよ。 最後のショートホールです。クラブをゆっくり振っていきたいですね。ちょっと左に引っ掛けたかな。 く撮影できていませんでした寄せきれずかなり下までボールがいっちゃいましたねこれは足元方向にパターを狙って打っていきます上まで打たないとあーでも強すぎた 後ろの方も来ていたのでここはちょっと急ぎ目でやりましたねうまいうんお疲れ様でした、はい、おまけコーナーですいい匂いおっとハプニングそれはちょっとびっくりしますね帰りの道は あの後松茸購入しました帰って食べたいと思いますすごく帰り道の紅葉が綺麗でした少し下に降りてくると紅葉も赤色のものが多かったですね 軽井沢はこういう風に帰り道も楽しめちゃうコースでした。